止めるよスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスよし完成 じてあきるみんなみんなスマイルもでも笑っていこうだからその続きだねどうしようかなは外せない しいおなんだろう ながら歌詞を考えてみるよなんだろうなみんなを笑顔にしたいんだよな上手でしょあれーかってたパシパシしかなジャンプして 絶対に許さないお肉が好き特にジャーシーが好き いい歌詞を考えるよよーし笑顔でいるとハッピーになれるみんなみんなスマイルララのいつもいつまでも笑っていこうここは何考えたからみんなの夢はどんな姿いろいろあるよねうんいつまでもどこまでも そうそうそうそううんうんこっていこうでしょよしうんできたみんな今日の夢はどうだったかな実現してほしいものがあればここにコメントしてねみんなのコメント待ってるよ最後まで見てくれてどうもありがとうチャンネル登録といいねボタン押してくれると